nossa maior relação de comunicação é primeiramente com Deus. A minha relação com Deus tirar da vida também das pessoas e na relação com o mundo. Quando lembro que o que eu faço, além de fazer o que eu gosto, é para um serviço da igreja, é para Deus, eu penso que Deus pensou isso para mim, Deus abraçou esse projeto, todo cristão, todo batizado, é chamado a ter uma, uma intimidade com Deus, mas sobretudo de modo especial o sacerdote, porque ele é aquela pessoa que, ao conduzir as almas, ele precisa saber para onde e precisa se lembrar sempre Deus, que conduz a igreja e é ele que vai levar avante. Nossa única função é nos colocar a serviço. Deus é quem conduz tudo. Nós baseado nos fundamentos, nas teorias, partimos para a prática, mas o Espírito Santo só para onde quer, como ele quer.